嫁之魂已经成功扛在这个查某囡仔的身上，从今以后，一就毋是凡人，就小虎。聊天交换对空来大投降，领导是甚么原因？你敢知影？即卖已经是天地变，已经走红路。

病菌不入口，歹话帮你改变，好话是替你积极应对。剑雄，一动，嗨！海天在边，我一干苦心听。 云来嘛都嘛，天不边，我是来保伊，我美丽机会，袂看你坏。漫步街头，难堪受人家批评，敢情乎？ 无胆占我的便宜。